Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün sizə kudraj tortunun reseptini bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün əvvəlcə 4 yumurta ağı götürürük, 1 stəkan şəkər tozu. Mikserlə çalırıq. Qarışıq ağardıqdan sonra yumurta sarılarını tək-tək atmağa başlayırıq və az xodda çalırıq. Yumurta sarısını əlavə etdikdən sonra 3də 1 stəkan duru yağı əlavə edirik və yenidən mikserlə qarışdırırıq. Qarışığımızın üzərinə 1 stəkan un, 1 qabartma tozu, 1 vanilin və 1 çimdik duz əlavə edirik. Və ehmalca qarışdırırıq. Baxın, belə bir qarışıq alınır. Qarışığı əvvəlcədən yağlanmış tavaya əlavə edirik və sobada 190 dərəcəli qızdırılmış sobada yarım saat ərzində bişməyə qoyuruq. İkinci hissəni də hazırlayanda eyni qayda ilə hazırlayırıq. Ona görə mən çəkib uzun-uzadı göstərmədim. Dəyişiklik bunlardır. Bir stəkan unu yenidən əlavə eləyirik. Yəni bu qatına, o birisi qatda olduğu kimi vanil, qabartma tozu, bir çimdik duz. Bu olduğu kimi, o biri qatda olduğu kimi gedir. Əlavə olaraq 3 xörək qaşığı kakao əlavə edirəm. Və yenidən ehmalca qarışdırırıq. Beləliklə, korjlarımız artıq hazırdır. Mən 1-2 saat onları soymağa da qoydum hətta ki, kəsəndə rahat olsun. İndi isə bunların hər ikisini 2 iki hissəyə böləcəyəm. Müzik qıraqlarından bir qədər kəsirik və ovacıyıq. Tortun bəzədilməsində istifadə edəcəyik. Müzik Tortun bəzədilməsində iki cür kremdən istifadə edəcəyəm. Birinci kremdə qatılaşdırılmış südlə 200 qram kərə yağını qarışdırmışam. İkinci kremimizdə isə qaynadılmış qatılaşdırılmış südlə 200 qram e, kərə yağını qarışdırmışam. İndi çəkib sizə göstərəcəyəm. Əziz izləyicilərimiz, artıq kudrəş tortumuz hazırdır. Siz də bişirin, afiyetlə yiyin. Çox dadlı, çox ətirli bir tortdur. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Müzik